очистить от пленки и подготовить дальнейшей кулинарной обработки мелкую икру любой пресноводной рыбы, такой как карась, сазан, карп, например. Ведь это далеко не тривиальный процесс. Существует достаточное количество способов, как это сделать. Вот мучительно долгой ручной переборки, до а всяких экзотических с использованием мясорубки. На мой взгляд, есть два наиболее эффективных способа, как из вот этого сделать вот это. Давайте их и рассмотрим.